قصيدة عذاب الهوى للشاعرة دكتورة أمل العرب أتذكروا يا معذبي أتذكروا يا معذبي سهام الهوى التي أصابتني أتذكروا يا معذبي سهام الهوى التي أصابتني من ليل الفراغ فبدأت عظمي طول السهر فقد أتعبني طول السهر حتى تناولت على وسادة الصبر أتذكر يا معذبي سهام الهوى التي أصابتني من ليل الفراق فقد أتعبني طول السهر حتى تناملت على وسادة الصبر وأنت تسمع وأنت تسمع نحيبي وأهات فؤادي وأنت تسمع نحيبي وأهات فؤادي وأنا أحيا وأنا أحيا كالأغراب وأنا أحيا كالأغراب وأسكن تحت الوحدة والأحلام وأنا أحيا كالأغراب وأسكن كهف الوحدة والأقلام وأسلك طريقا وأسلك طريقا ممتلئا بالأشواق وأسلك طريقا ممتلئا بالأشواق تطاردني وحوش اليأس والأوهام تطاردني وحوش اليأس والأوهام وتروي دموعي أنهار الأيام وتروي دموعي أنهار الأيام وأنت دائما وأنت دائما تجلبني بسيوط الأبقار وأنت دائما تجلبني بسياط الأفكار وترسل لي الرضاء من الظلام مع الأحلام وأنت دائما تجلبني بسياط الأفكار وأنت دائما تجلبني بسياط الأفكار لي وتتفاوض مع معك مع الأمل معك